Hello mga kogog at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel At yung gagawin natin ngayon is Simpleng, simpleng pagpapago sa ating YouTube channel Ang gagawin natin ngayon is magdodrawing tayo At yung drawing natin is yung kilalang kilala dito sa Pilipinas At, at mga iniidolo ng mga taong gustong gusto maging K-pop K-pop Yung mga taong mahilig sa K-pop At siya si, anong pangalan nito There's si Lee Jung Cook. Lee Jung Suk. Lee Jung Cook. Basta, yun yun. Lee Jung Suk ata. <laughs> Lee Jung Suk. Return. Reflays and revolt. <laughs> Gago! Ma magbibigay lang ako ng mga dalawang oras. Baka madadrawing ko yung mga dalawang oras. Sige. Game. Umpisa na natin. yun guys, medyo maingay. Meron na kasing nagko-computer. Uh, salamat sa salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay eh, subscribe mo na yan. At kung gusto mo pa ng madaming drawing, madami pa ako dito. Hindi ko lang pinakita yung iba. Hindi papakita ko sa inyo ngayon. Kung gusto nyong madrawing kayo, ay PM nyo lang ako. Kung alam nyo yung Facebook ko, kaya Facebook page ko, Rocky Vlog, o yun, doon. I- PM nyo ako dun. Meron akong mga drawing dito. Ito. Mr. Bean. Oh, teka lang. Yeah, yung lighting. Mr. Bean. Mr. Bean yan, Mr. Bean. At, meron din tayo ditong Joker. Joker. So, yun guys. Kapag di ka pa, kapag di ka pa nakasubscribe, i subscribe mo na yan. At, kung gusto mo pa ng marami yung drawing, ay dapat i-hit mo yung notification bell para kapag ka meron akong bagong video is ma-notify ka kaagad unang-una ka sa aking video. At kung gusto mong ma-drawing kita, i-PM mo ako kaya i-comment mo yung pangalan sa aking YouTube channel at para may drawing kita. Peace out. Thank you for your watching. Boom!